Hello, everybody! Всем привет! I'm Antonina Brilkova. Я Антонина Брилькова. Uh, today is the 9th of August. Сегодня 9 августа. And I'm outside. И я на улице. I'm just coming back home from my running. Я возвращаюсь домой с пробежки. Uh, I do it every day to be healthy and wealthy. Я делаю это каждый день, чтобы быть здоровой и э, <clears throat> чувствовать себя просто превосходно. Uh, my morning began with a glass of water. Мой, <clears throat> мое утро началось со стакана воды. Then I have some vitamins uh, to be healthy and wealthy, and of course to keep fit. Затем я выпила витамины для того, чтобы быть здоровой, бодрой и, конечно же, быть в форме. And of course our cocktail wellness. И, конечно же, наш коктейль wellness. uh, today I met uh, one animal. Сегодня я встретила одно животное. But I will show you uh, some minutes later. Но я вам покажу видео с этим животным несколько минут спустя. Uh, today is warm outside. Сегодня у нас тепло. I don't know uh, what degrees it is. Я не знаю, сколько сегодня градусов, but I think it's 25 degrees above zero. Но я думаю, где-то примерно uh, плюс 25. And uh, do you remember that some days ago it was only 11 degrees above zero? И помните, что несколько дней назад у нас было всего лишь плюс 11 So it is our climate. Вот такой вот у нас климат. And I feel me very good. Я чувствую себя очень хорошо. And uh, I wish you to be healthy, to be wealthy. Я желаю вам быть здоровыми, быть бодрыми. And uh, I invite you to join us. И я приглашаю вас присоединиться к нам. К нам. Kiss you. Целую вас. Subscribe on my channel. Visit this na my canal. And see you tomorrow. You'll be the Bye-bye!